la sociedad actual. Eh, o suicidio, o suicidio uno precisamente los dos problemas de tabú de la sociedad hoy. Un tabú social. Por qué? Porque o suicídio é considerado pelos governantes, por políticos, como algo que não é necessário, não, é preciso falar dele porque supõe, representa uma saúde mental muito mal da população, da população do país onde ele é se manifesta. Uma morte em cada 40 segundos são estatísticas da Organização Mundial da Saúde. Não são dados exatos. Não são dados exatos. porque há muitos países que não oferecem informação sobre suicídio. Lá, lá, branco, os países China, Indonésia, África, Arábia, os países que não oferecem informação sobre suicídio. un millón anuales según la OMS. Un 60% da aumento en 40 años. Segunda causa de muerte, en jóvenes de 10 y no, de 10 y 5 a 20, 29 años. Tabú epidemia silenciosa. ¿Por qué? Voces, jornal, televisión, radio, hoy oyen muy frecuentemente hablar de suicidio? No. En Portugal, 2000 16 a média é de 120 suicídios por milhão, ou seja, 1.200 por ano. Há 10 vezes mais suicídios que é homicídios, ou e 3 vezes mais que é mortes por acidentes de trânsito. Em Espanha, estatística similar, muito similar, em função do percentual da, da, da população. Tá? ¿ah? España 4.000 suicidios por año. ¿eh? Continuamos. O pensamiento de suicida generalmente, presentó cuatro fases, cuatro estadios, cuatro etapas. Primera. a ideia de que ante os problemas seria melhor morrer. Segunda, a rebeldia ante aparentes injustiças faz crescer o desejo de fuga, fuga psicológica. Ah? É um problema muito grave. A fuga psicológica, psicológica hoje em toda a sociedade mundial é um problema muito grave, acompanhado por vazio existencial. Vazio existencial. Qual? Concretização da ideia sem tomada de consciência da situação que ele espera. Ou espera aquele que cometa suicídio. Como evitar? Quatro fases e preciso evitar la primera. Es fundamental evitar la primera. Jamás, en cualquier circunstancia, pensar que es mejor quitarse la vida, acortar, acortar la vida. Causas e señales do suicidio. Há muitas señales do suicidio. O suicida eh, pensa que não é preciso viver ante as provas da vida. Ele considerou que é melhor marchar. A primeira das causas, a primeira das causas e mais importante delas é a depressão. A depressão, hum. segundo psicologia, ele diagnosticada em mais de 400 milhões de pessoas hoje. Somente nos Estados Unidos, 100 milhões de pessoas tomam diariamente ansiolíticos, antidepressivos, etc. etc. É um problema muito, muito grave. A depressão e enfermidades mentais são a primeira e mais importante causa que levará ao suicídio. É, estudos confirmaram que uma pessoa, dois pais, dois pais com depressão, a criança tem uma possibilidade de heredar a depressão em um 75% dos casos. Um só pai, mãe ou pai, com depressão, o filho, a filha, a criança, um 33% de possibilidade de heredar depressão geneticamente. Segunda causa muito importante é abuso do álcool e drogas. Drogadição, álcool, vícios sociais, pessoais, etc, etc. Terceira causa, base assistencial e fugas. Muito importante, base assistencial. Há muitas pessoas, todo mundo, que tem tudo, tudo. Dinheiro, poder, possibilidades, tudo, absolutamente tudo. Sin embargo, ainda não são felizes. Ainda têm conflitos pessoais, mentais, porque não encontraram, não olharam, ainda não adianta solução ao sentido de sua vida. ¿Eh? Fugir da vida é inútil. Não tem sentido. O Espiritismo, como acaba de falar José, é o pensamento da nova era. Oferece soluções para todas estas coisas. Aqui esclarece melhor que ninguém doutrina tudo o que podemos encontrar. Terceira causa, materialismo, incredulidade, indiferença moral. Hoje, nós olhamos TV, televisão, olhamos sociedade, comprovamos que todo mundo não deseja comprometer responsabilidades, não deseja ninguém, nada, ninguém que pueda comprometer em um trabalho de cara los demás, ao próximo. A indiferencia moral é todos os dias Vemos en televisión personas que moren de hambre, que moren por la guerra, que moren y quedan sin ¿Ah? Indiferencia moral que muchas veces cuando aquel que pensó cometer suicidio entra en la fase del pensamiento suicida que vimos antes, ¿eh? questa parte che vi posso considera che il prefisso marciare, fuggire. La última é la parasitosis espiritual ou obsessão. Aqui, o espiritismo é seu rei. Ninguém explica o que o espiritismo aclara ou que o espiritismo esclarece. Por quê? porque aos problemas e provas que a vida apresentou, se añade a parasitosis espiritual, a obsessão de espíritos perturbadores, vengativos, que desejam provocar o mal à pessoa por causas do passado, por causas de ayer. E assim se cierra, se fecha fecha el círculo y con él se llega al suicidio. un gran hombre, eh, Víctor Frankl, psiquiatra vienés de Viena, decía que o base asistencial é a colectiva más frecuente nos nuestros días. Efectivamente, es así. Eh, países eh, desenvolvidos, eh, países ricos, países... El problema, o problema es precisamente la neurosis derivada de la fuga, de, la, de, huir existencialmente. Víctor frankel luchó toda su vida, toda su vida contra el suicidio. Él decía, si no está en tus manos trocar una situación que te, produce dolor, siempre podrás escoger actitud con la que afrontar el sufrimiento o sufrimiento. Él, ¿eh? Eh, cuando, cuando acabó la carrera de psiquiatría, organizó un grupo de asistencia a estudiantes para evitar suicidio. Estudiantes que, por las pruebas que tenían en la universidad, no llegaban y venían tentados de practicar, cometer suicidio. Él ayudó gratuitamente a toda esa gente. Posteriormente, él fue nombrado director de un hospital en Viena y atendió allí a miles de mujeres con tentativas suicidas. Logró salvar de la muerte, a multitud de ellas. las, ¿eh? Eh, si ustedes conocen la, biografía de este señor, eh, él eh, de origen judío, fue encarcelado en Auschwitz, su mujer y su hijo fueron gaseados por nazistas, su padre, su madre fueron gaseados por nazistas, él eh, vivió en Auschwitz hasta que, que eh, el campo fue liberado por las tropas norteamericanas. ¿eh? Él sufrió propiamente tudo do toda doencia, toda deshumanización que cualquier persona puede experimentar. É? ¿Eh? las experiencias que tuvo que enfrentar y eso le sirvió para superar todas esas cosas. Él organizó una terapia que denomina, que lo llamo logoterapia, que consiste em o sentido da vida. A vida tem um sentido, a vida tem um propósito psicológico e espiritual. Com esse sentido, com esse propósito, qualquer pessoa pode responder, pode afrontar todo o sofrimento, tudo, absolutamente tudo. Feio pode vir, esperanza, cualquier cosa, ayuda al hombre en ese sentido de la vida para superarse y liberarse de cargas perturbadoras que intentan llevar a la muerte, al suicidio, a la persona. Sentido y propósito. Ahí yo explicaba que em qualquer circunstância, ainda que de sofrimento extremo, qualquer pessoa pode sempre agarrar-se a uma razão para viver. A motivação maior para o ser humano é precisamente essa, otorgar um sentido à sua vida em qualquer situação. Victor Frankl, psiquiatra. Considerações adicionais. Suicídio inconsciente. ¿Qué es suicidio inconsciente? Suicidio inconsciente aquel que muchas personas sin querer, sin querer suicidarse por vicios, pasiones eh, muy graves, llegan a suicidio. ¿ah? Ellos no, no, no, quieren, no, no quieren eh, suicidar, pero sus actitudes, sus realizações na vida levam a isso. Tendências suicidas e suicídio induzido. Suicídio induzido é aquele que uma pessoa induz a outra a suicidar-se. Por distintas razões. Terceira, eutanásia, distanásia, ortotanásia, Son suicídio? Vamos ver este vídeo. Eutanásia, distanásia e mistanásia. Vejamos aqui o conceito de eutanásia. Gente, tanásia é morte. Aí eu vou ajudar vocês aqui, né, com relação a uma estratégia. Você vai pensar em eu, eu, a equipe de saúde, eu, enfermeiro, eu, médico, né? Nós, equipe de saúde, que vamos decidir uma morte rápida e sem dor. Sem dor. Isso é crime. Isso é proibido. E seria isso? Acontece quando se apela a recursos que podem findar com injeção letal, medicamento em dose excessiva, aquilo, condutas que sabemos que causará morte. Ortotanásia é a eutanásia passiva é o ato de parar com atividades ou tratamentos que prolonguem a vida de forma artificial, lembrando que o paciente também está em estado terminal com uma enfermidade incurável, é o termo usado pelos médicos para definir a morte natural, eutanásia passiva, ortotanásia, morte natural, sem interferência da ciência, morte digna, morte digna. A distanásia, olha lá, sim, prefixo grego, afastamento, distanciamento da morte. É quando há um distanciamento da morte. É vista como o contrário da eutanásia e da ortotanásia. Tá aí da ortotanásia. Na distanásia, é o ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença, olha lá, incurável, não há possibilidade de tratamento, há uma doença terminal e se recorre à opção de aparelhos, uma, trazendo uma morte lenta, uma morte sofrida. É um termo pouco utilizado, mistanásia. Gente, é morte miserável, é uma morte antes da hora, é uma eutanásia social. É, ocorre em casos de omissão de socorro, erro médico, negligência, imprudência e imperícia. Tá? É uma morte antes do momento, não era o momento de morrer e ocorre uma eutanásia social, tá bom? Pode ser por conta também, por exemplo, de negligência, imprudência no atendimento e falta de conhecimento no atendimento também causa essa morte miserável. Beh, eh, eutanassia e suicidio. Distanassia è soffri soffrimento innecessario. Ortotanassia, morte digna. E mistanassia è eh, suicidio sociale, indifferenza morale como al principio comentamos. ¿eh? dice, os que inducen otros a suicidio sofrerán las consecuencias de eso? Responderán por eso como si fuese un asesinato. Allan Kardec, Libro de los Espíritus, ítem 946. Consecuencias do suicídio, muitas consequências do suicídio, pessoais, familiares, sociais, espirituais, pessoais, a lista está. Tudo aquele, todo homem que comete suicídio, a família queda desamparada, mulher, filhos, todo mundo sofre consequências de sua covardia moral. Porque suicidio es una cobardía moral, no enfrentando las pruebas aflicciones de la vida, etc, consecuencias familiares son muy, muy graves. los que fican saben ver, los que fican. sociales también una sociedad de muy suicidios es una sociedad mentalmente perturbada, mentalmente disminuida, mentalmente enfermo, mentalmente doente ¿eh? Y espirituales, vamos a ver, vamos a ver. el hombre según Kardec, es compuesto de dos naturalezas animal y espiritual. Dos naturalezas en una trilogía trilogía de cuerpo, perispíritu, espíritu ¿Ok? cuando Quando alguém comete suicídio, esta situação é muito grave. Primeiro, porque ninguém tem direito a dispor da sua própria vida. Hã? Só Deus, só a Deus cabe o direito de dispor da vida do homem. Diz Kardec no livro dos Espíritos, livro dos Espíritos, item 944. Segundo, la transição de vida ao o além, mas allá, é muito difícil para o suicida. Muito difícil. O desprendimento é dificultado pela ruptura do vínculo do perispírito no corpo. Eh? Essa ruptura é muito perturbadora para o espírito. Muito grande. Además eso, la decepción del suicida por comprueba que está sintiendo, viviendo, oliendo, oliendo, olando, olhando, ouvindo, siente decepción. No consigue nada, absolutamente nada. ¿Eh? Pues la vida continua. O sufrimiento psíquico do suicida até a planeada data da morte física. Eh, aunque não é uma regra fixa, né? não é uma regra fixa, né? mas se conoce, conocemos, sabemos, por la literatura mediúnica, de que muitas pessoas cometeram suicídio, sofreram muy hasta la data de su muerte planeada anteriormente, con anterioridad. ¿eh? Tercero, una, un deterioro, una deterioración espiritual grave la muerte violenta. ¿eh? A ruptura per la fuerza, o lazo que une o espíritu la materia provoca, entre otras cosas o de da perturbação e o engaño do propio Espíritu o creerse se ainda Él Ele sente, ele pensa, ele acredita que está vivo. Un gran um grande problema para él. No outro lado, todos conocen eh, obras de Chico Xavier, ¿eh? conocen eh, experiencias de un lado, de muchos espíritus que hablaron de, él. O suicida, aquel que cometió suicidio en su estado mental, conciencia de culpa, rebeldía, he transportado a lugares donde otros como él permanecen alienados, en permanente angustia y sufrimiento, reviviendo una y otra vez o acto suicida. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo podemos, cómo poder salir de ahí? Mediante un resgate. Resgate por arrepentimiento o por expiación temporal de la pena. ¿Ah? Dos cosas. É, a continuação, por preparação de uma próxima reencarnação. Ivan Pereira, no livro Memórias de um Suicida, explicou o Vale dos Suicidas, o Hospital e o Mansão da Esperança. Três lugares onde aqueles que cometeram suicídio se rehabilita, se recupera, mentalmente se recicla, preparándose para una próxima volta a la tierra. Secuelas do futuro, secuelas futuras. muy muy graves también. El suicida o suicida debe volver, retornar a Tierra. a superar a prueba que no superó. Deve volver y espiar la Tierra aquella prueba que quedó pendiente. Segundo, el desafío es la misma dificultad a misma dificultad, dificultad que sufrió y e que obligó a suicidio eh, nos sabemos, conocemos de un um relato, una historia de un um espíritu que cometió eh, se por tres veces seguidas, en tres existentes 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Cuarta existencia, él volvió, él retornó a tierra para ser ayudado por el espíritu que le indució la primera vez a suicidarse en una existencia, tres existencias atrás. ¿Eh? la volvió como madre amorosa. Él retornó como una persona incapacitada, deficiente, sin posibilidad ninguna de cometer suicidio. ¿Ah? Él Ella lo atendió, lo amó, lo cuidó, él amor y él como no podía suicidarse, murió también. Él la rescató, él la rescató a deuda por haber inducido a él la primera vez a cometer suicidio. Él acabó el ciclo del suicidio. ¿Eh? Así es como la ley de Dios funciona a los espíritus. Mediante oportunidades de todo tipo y el amor, o amor, es la clave. Es el argumento fundamental de las leyes de Dios para trocar vidas de dolor vidas de amor. A ¿Ah? reencarnación en corpos enfermos o deficientes, plasmando las secuelas que o espíritu deteriorado imprimirá no ser llenos. es consecuencia del acto suicida. ¿Eh? Próxima reencarnación, muchos espíritus retornan a Terra en ¿eh? en esas circunstâncias. Ora que são, aí, paralisia cerebral, em casos no seu próprio corpo. Uma pessoa que cometeu suicídio mediante veneno, próxima vida, retornará com doenças gástricas, problemas estomacais, úlceras. Uma pessoa que cometeu suicídio com um tiro ao cérebro próxima vida retornará com paralisia cerebral. Por quê? Porque o perispírito é deteriorado, é desestruturado, é quebrado é, mediante o ato de suicídio. E queda aí gravado na próxima reencarnação, ao conformar células a célula huevo del embrión en la madre, ese deterioro, ese, el defecto que hay en el perispíritu se traslada, se implementa en el cuerpo del ¿ah? Los problemas genéticos, psicológicos, espirituales, todos vienen con él. Espíritus que tenían sido infelices la Terra Tierra declararon se suicidado una existencia anterior, tendo se, sometido voluntariamente a nuevas pruebas para vencerlas como más a O de los capítulo 4. Evidencias apuntadas pelos espíritus Primera es eh, mm, muy importante, la vida continua después la morte, muerte, evidente. Sorpresa del suicida, sigue sintiendo, sigue viviendo, él no termina de creer. Segunda, los suicidas confirmaron su lamentable situación a través de información mediúnicas. ¿eh? No livro los espíritus, otros libros, se explicó perfectamente toda esta situación. Tercera a Ley de prohíbe proíbe un hombre encurtar a su vida. Manuel Kant, un pensador extraordinario, fantástico, decía, o suicidio no es abominable porque Deus lo prohíbe. Deus lo prohíbe porque é abominable. ¿Eh? Neutralización Neutralização do suicida. Tres certezas que o Espiritismo provee que o Espiritismo confirma. Primero, una vida futura. Segundo, ao suicidarse, se obtiene un resultado totalmente diferente lo que esperaba. tercera, un obstáculo para reunirse con los que se aman y e esperar encontrar no outro lado. No livro eh, Caminhos de Liberación de Divaldo Franco, eh, uma experiência de dois, dois espíritos, dos namorados. Tá? Hum, diferencialidade e os pais dela não admitiram casamento. Eles, desesperados, decidem quitar-se da vida, cometer suicídio. Ah? ¿eh? Eles eram crentes, criam em Deus, creían la vida futura, más pensaban, como no dejan que nos vivamos nuestro amor, matémonos, suicidémonos y viviremos eternamente juntos, no a ¿ah? ¿eh? espíritus parecen atenderles, socorrerles y ven que Eva, después de ella, primero se suicida y no, no ve, no le encuentra. Desesperada grita, desesperada busca, desesperada cree que él la ha traicionado. Él también, a continuación, muere, comete suicidio, intenta localizarla, pero no la encuentra. Él la busca y él acércase, se, acerca a la tumba de Eva, comienza a tocar el violín. Por si Eva oyera el violín y pudiera estar juntos. Ni Eva oye, oye el violín, ni él tampoco conoce dónde está él héroe, un obstáculo para reunirse con los que se ama o esperar encontrar no lo ¿Ah? Suicidio, ten esas cosas. O que la vida humana, o que la vida humana comparada con la eternidad, será mucho menos un día. Allan o, Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5. Conclusões. Valentía y cobardía moral. suicidio es una cobardía moral fomentada, eh, acrecentada por la incredulidad de la sociedad actual, por el materialismo de la sociedad actual. No hay referencia. La sociedad va perdida, va ciega. ¿Existe posibilidad de cambiar esto? Sí. O espiritismo ofrece la oportunidad y la posibilidad de encontrar respuesta. Paciencia y resignación causa la valentía moral. É difícil, mas é importante. Aquele que enfrenta provas da vida, aquele que enfrenta afecções graves, aquel que sofre muchas circunstancias él fortifica su espíritu su abundancia él luta y e supera circunstancias El espíritu refuerza-se, consigue trabalhar y e consigue superar las pruebas que trae a la terra. não há oportunidade. Sempre, absolutamente sempre, as leis de Deus oferecem novas oportunidades. É, o suicídio, solução ou prejuízo? É um sofrimento desnecessário. É um prejuízo muito grave para todos. Também tudo passa. También a misericordia de Dios es infinita. También a misericordia o amor de Dios provê de superiores que nos aman, que nos guían, que nos protegen, mas no pueden no pueden, no pueden romper, quebrar o livre o eh? ¿Ah? il suicida ele l'atto mas tem ajuda do plano espiritual em todo momento, aunque ele não seja consciente disso. Antídotos do suicídio, a calma, a aceitação, fé, fé em Deus e no futuro. O valor é sentido da vida. Uau. Sentido da vida como explicou Victor Frankl, o amor, como explicou o Maestro Jesus, são antídotos maravilhosos, fantásticos, extraordinários, para superar aflições e provas da vida. A O suicídio não é somente uma infração a uma lei moral, mas também um ato insensato. Nada se ganha com ele, antes que lo contrario. Allan Kardec, capítulo 1, 4 libros Muy bien. Hasta aquí eh, una pequeña sugerencia. Si vosotros, cualquiera de vosotros, conocen algún caso de suicidio, o tentativa lo mismo, podemos ayudar a hacerlo. ao afectar através da prece. Os familiares, com a certeza do amparo que temos suscita, esperança no reencontro, futuro e sem pensamentos nem emoções perturbadoras. Isso é muito importante. Sem pensamentos nem emoções perturbadoras. Antigamente, a Iglesia, los suicidas, los pues condenaba al No se imperios no permitían enterrar, no permitían enterrar suicida. Hoy actualmente el suicidio es un tabú, una epidemia moral muy grave. ao que ele tenta, como ajudar a quem tenta, com ajuda psicológica, espiritual, esclarecendo, escutando as sinais, as sinais do pensamento suicida. Ah? A todos, a todos explicando a mentalidade da alma e a inutilidade do suicídio. E por quê? Porque, como vemos aí, A morte non esiste e a vita continua. Muito obrigado por sua paciência e sua atenção. Passamos. Il Mao Joao fala farà del traduttore. Muito eh, bem. depois desta eh, grandes conferência, eh, por certo, estamos estimulados, eventualmente, a detalhar algum pormenor queremos ver melhores parecidos e o António fará o favor de responder a qualquer pergunta. Se ele tiver dificuldade em entendê-la, farei de médico, farei de médico para ele, e, e traduzirei. Estejam à vontade, perguntem o que quiserem, aqui estaremos, aqui estaremos para responder uma particular. Uma pessoa que, que tem todos os mas que depois ainda viveu, uh, o agora suicídio, que ainda viveu uns anos da, da guerra, curou-se, a enfermidade fez, ficou afetada, eh, mas viveu ainda essa entre encarne e uma próxima encarnação possível. É Pronto, é isso Exato. Uma vez que ainda viveu uh, eh, 10 anos após o suicídio. Após a tentativa. Exato, após a tentativa. Doente, porque ficou, uh, portanto, uh, eh, metade do e não ficou afetado, porque como tentou suicidar-se com, portanto, esse poço e as vias do lado do direito recordar, portanto, uh, o resto de, dos dias castos, mas viveu aqueles 10 anos. E depois, pronto, teve a sua morte através da doença que apareceu, dos pulmões e tal, e, e acabou por acontecer 10 anos depois. Eu agora pergunto, uh, uh, no, outro, no outro plano ele está com uma vida a sofrer, vamos assim, por, por, esse, por essa tentativa que fez quando estive na Terra. Muito obrigado pela sua pergunta. Vou, vou então dar também algum tempo, também algum tempo e para os teus amigos de, espanhóis que seguirem o Brasil. A pergunta é, tenía um amigo que se intentó suicidarse ah. em um sumen, mas logrou vivir durante 10 años, 10 años. Todavía ha tenido algunas enfermedades, venas cerebrales y tal, y al final se fue desencarnado. Su pregunta es, ¿cómo crees tú que estará en la erradicidad, esperando otra encarnación, pero cómo está viviendo? Será una, pregunta de un millón, una bola de cristal, pero creo que podrás. Bueno, eh, es difícil contestar porque Cada espírito tem sua situação pessoal, pessoal particular, mas eh, se, se a pessoa entendeu, aproveitou a experiência da tentativa do suicídio para sua reforma, para sua conscientização de o que é a vida, o valor da vida, o sentido la vida. ¿eh? es muy posible que el plano espiritual tenha la possibilidade de no eh, no não determinadas consecuencias por el acto que cometió. La ley de Dios es primeramente amor, segunda educación, no al revés. Amor la ley de causa y efecto es trocada, mudada, por el amor, sin modificar las consecuencias del acto. Si la persona no aprovechó la experiencia, no reflexionó, continuó su vida de forma tal, deberá cumplir con las responsabilidades que la ley imponga para ela, no plano espiritual e posteriormente na próxima reencarnação. Ok? Está, é, mais ou menos, Eu falo está um excelente português, português. Depois diz que é português, mas eu acho que é mais para português, Alguma pergunta mais? Temos ainda uns minutinhos para uma pergunta. Posso completar aqui um vazio piloto. Seja qual for a situação em que esteja o Espírito, que efeito tem a nossa prece no plano espiritual para que essa pedagogia de amor se faça enquanto estão lá. Eh, ou estão aqui, não é? Que é efeito tem a prece no momento sensibilizador do diafragma para fortalecer essas aulas? Sim. É? Ok. Antonio, vou a para os companheiros de vale. La A pergunta é: eh, qual é o efeito? de la, de la oración, de la oración, que pueda sentir lo que cometió el suicidio mientras se encuentra en el más allá, donde sea. ¿Cuál es el efecto? O efecto es muy importante. Muy importante porque, aunque él, aunque él que cometió suicidio, esté perturbado, mentalmente estragado, a, a oração provém espíritos que agem, ajudam, fortificam, calmam e preparam para uma próxima regeneração, para uma próxima acercamento à misericórdia de Deus e possibilitar, permitir a esse espírito mais pronto que tarde la recuperação. Né? A oração é uma ferramenta, uma ferramenta, a ferramenta mais poderosa, mais poderosa que temos, que temos, todos para ajudar a essas pessoas. Né? Contestou? Bem? Né? Alguma pergunta mais? Bom? Já vi que foste vocês entenderam algo? muito, bem. muito bem. Muito, muito obrigado, eh, Tony. Eh, antes de passarmos de novo a palavra ao nosso amigo Tony para uma prece final ou oração final, como se diz em castelhano, eh, lembrar-vos que o António amanhã estará nas Jornadas Espíritas das Caldas da Rainha, que para aqueles que quiserem seguir, não necessitam de estar fisicamente lá, vivemos num mundo mais avançado, com novas tecnologias, e há uma transmissão direta dessas jornadas no canal do YouTube da ADEP. o eh, eh, pronto, vai falar às 11h50, vai falar de um tema também muito interessante, distinto deste, vai falar uh, o homem em si ou o homem futuro. A temática geral destas jornadas, que começaram há pouco nas caldas, é a mediunidade. Ele vai falar deste neste seu português magnífico, portanto não terão problema nenhum e depois as imagens também vêm em português, as imagens vêm no canal também vêm em português, está tudo claro. Eh, ele também, já com os seus amigos que aqui estão, o José Messinger que é o presidente do grupo uh, Milena a que eles pertencem, irão fazer também uma palestra em Santarém, na Associação de Cultura Espírita de Santarém, um, no dia 25 de abril, vão falar da transição planetária e, eventualmente, serão também alguns considerandos sobre a organização do grupo de espíritas. É, vão falar na quarta-feira, às 21 horas, também não é preciso ir se lá fisicamente, se, se quiserem seguir ah, a Associação de Cultura Espírita de Santarém, tem um canal do YouTube que faz transmissão em dia às 21 horas do dia 25, que é feriado também cá em Portugal. Uh, por fim, neste périplozinho que vão fazer aqui por Portugal, uh, farão uma última conferência em território nacional no dia 27 na Associação de Cultura Espírita Mudança Interior em Valcântara, mais lá para cima, o papel da Aveiro, eu eh, julgo que não tem uma, uma, uma emissão direta de YouTube, mas eh, julgo que disponibilizarão depois nas suas redes sociais essa, essa, essa conferência dos dois também, que falarão de temas, dos mesmos temas, da transição planetária e de organização eh, depois eh, eles irão participar eh, num congresso, é o terceiro congresso ibero-americano, que vai ocorrer em Vigo no próximo ano, na próxima semana e, e, por isso aproveitamos a sua passagem aqui por Portugal, de, norte, de sul para norte, para eles nos oferecerem estes lindos conhecimentos, estes profundos conhecimentos, como por exemplo desta conferência.